коопсуз жогорку чыңалууну кошуу үчүн электромагниттик релени колдонот чыңалуусу төмөн чынжырга токту күйгүзгөндө электромагнит казыкты тарта баштайт казык чынжырдын жогорку чыңалуусунун байланыштарын бекитет